गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माझं नाव संदीप जाधव आहे आणि मी ज्या कंपनीला रिप्रेझेंट करतो तिचं नाव आहे master coach consulting L L P friends आज आपण जो टॉपिक डिस्कस करणार आहोत सगळ्यांच्याच आपल्या जवळचा आहे आपण जे सगळ्यांवर डिस्कशन करत असतो असा जो टॉपिक आहे त्याचं नाव आहे मोटिवेशन आपण कधी ना कधी सर मित्रांनो हा वर्ड ऐकलेलाच आहे की मी मोटिवेट होण्यासाठी आलेलो आहे किंवा मला मोटिवेशन आवडतं किंवा मला मोटिवेट व्हायचं आहे तर एक्झॅक्टली काय आहे मित्रांनो हे मोटिवेशन आज थोडंसं जाणून घेऊया आणि आपण जे सगळे वर्किंग प्रोफेशनल आहोत जे जॉब करणारे लोक आहोत त्यांच्यासाठी खरंच हा वर्ड किंवा ती एनर्जी खरंच गरजेची आहे का एकदा जस्ट बघूया तर खरं काय आहे याच्यामध्ये मित्रांनो इतिहास साक्षी आहे की आतापर्यंत जेवढ्याही मोठ्या घटना घडल्या मग आपल्या इतिहासात असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज असू दे किंवा मग राणा प्रताप असू दे किंवा अगदी आत्ता आत्ताचे आपले भगतसिंग असू दे किंवा सुखदेव असू दे या सगळ्यांनी काहीतरी आपल्या आयुष्यामध्ये जबरदस्त घडवून दाखवलं त्याच्यामध्ये काय होतं काय होतं त्यांच्या एनर्जीचं त्यांच्या उत्साहाचं रहस्य काय होतं तर कुठे ना कुठेतरी त्यांना आपलं ध्येय आपलं एक्झॅक्ट गोल माहिती होतं आणि त्यांनी स्वतःच्या सगळ्या एनर्जी सगळ्या सगळ्या ज्या स्किल्स होत्या कौशल्य होती ती त्या ध्येयाला अचीव करण्यासाठी त्याला गाठण्यासाठी त्यांनी उपयोगात आणली होती आपण ही सगळी अशा प्रकारची पुस्तकं जेव्हा ह्यांच्या स्टोरीज वाचतो तेव्हा उत्स्फूर्तता येते आपल्याला एक मोटिवेशन येतं काहीतरी करून दाखवण्याची जिद्द येते पण काय होतं थोड्या वेळानंतर पुन्हा ती एनर्जी लेवल आपली नॉर्मल किंवा आपल्या कम्फर्ट झोन मध्ये आलेली असते तर मित्रांनो उत्साह किंवा एनर्जी येणं किंवा ते करणं फार गरजेचं आहे पण हे मोटिवेशन हे अल्टिमेटली एखाद्या बादसा करण्यासारखं किंवा आंघोळी करण्यासारखंच आहे की त्याला डेली आपल्याला जे काय आपण जसं ट्वेंटी फोर मध्ये आपण आंघोळ करतो आपल्या शरीरासाठी तसं आपल्या मनासाठी आणि आपल्या इमोशनसाठी आपल्याला मोटिवेशनचे ज्याला जे सिरप म्हणू किंवा मोटिवेशनचे बूस्ट म्हणू आपल्याला प्रोव्हाइड करावे लागतात तर नुसतंच मोटिवेशन असून चालेल का तर नाही त्याच्याबरोबर स्किल्सही असाव्या लागतील पण मोटिवेशन तितकंच गरजेचं आहे मित्रांनो एक लहान मूल जे असतं ना पाच वर्षाच्या आतलं साधारण साडेचारशे वेळा दिवसातून हसतं किंवा उत्साहामध्ये असतं आणि तुम्हाला माहितीये आमच्या तुमच्यासारखा जो अडल्ट आहे अठरा वर्षाचा वरचा तो किती वेळा असतो साधारण एक पाच वेळा किंवा त्याही पेक्षा कमी वेळा आणि काही जण तर तेवढंही नाही करत काय फरक आहे हा फरक जर असेल तर तो एनर्जीचा आहे त्या उत्साहाचा आहे आपल्या सगळ्यांमध्ये जेव्हा तो उत्साह संचारतो तेव्हा आपण काहीतरी जबरदस्त कार्य करण्यासाठी तयार असतो तर तुम्ही कॉर्पोरेट लाईफमध्ये असाल आपला आपला रोल करत असाल तर तिथे सुद्धा जर काही गरजेचं असेल तर तुमची एनर्जी तुमचा उत्साह तुमची उत्स्फूर्तता आणि पॉझिटिव्हिटी ही खूप मोठा रोल प्ले करते तुम्हाला स्वतःला हॅपी ठेवण्यासाठी आणि तुमचे रिझल्ट चांगल्यात चांगले येण्यासाठी त्यामुळे मी रेकमेंड करेल की सगळ्यांनी आपलं मोटिवेशन लेवल वाढ वाढवण्यासाठी काय टिप्स वापरायला पाहिजेत त्या ज्या शोधणं गरजेचं आहे कारण प्रत्येकासाठी त्या मोटिवेशनच्या ट्रिप्स वेगवेगळ्या असतील कुणासाठी ती हेल्थ असेल कुणासाठी ती हॉबी असेल कुणासाठी ते म्युझिक असेल कुणासाठी त्याचं वर्क असेल तर कुणासाठी आणखीन काही असेल तर आपलं आपलं आपण जेव्हा शोधू तर आपण अजून बेटर करू शकतो कारण मित्रांनो कम्प्युटरच्या लँग्वेजमध्ये सांगायचं झालं तर हार्डवेअर पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण सगळे सिमिलर आहोत पण सर वेगळं काही असेल तर सॉफ्टवेअर पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण सगळे डिफरंटली डिफरंट आहोत सगळे डिफरंट आहोत तर let's understand understand our own software आणि त्याला आपण कसं अपग्रेड करू शकतो शिकूया आपण stay connected thank you very much